Rzeszow, ein Waldgebiet ganz im Südosten Polens. Irgendwo hier lauert der Gegner. Doch plötzlich... Kontakt! Feindkontakt. Alles nur eine Übung, doch hier probt nicht etwa die polnische Armee, sondern Sienczek Czelecki, zu Deutsch ein Schützenverein. Sie selbst bezeichnen sich als paramilitärische Einheit. Der private Verein will junge Polen in ihrer Freizeit auf den Ernstfall vorbereiten, den Angriff auf ihr Vaterland. Unter ihnen auch die 15-jährige Kamila. E, es gibt schon eine Bedrohung für Polen. Ich meine, es kann immer was passieren, dass eben Krieg ausbricht. Es gibt ein Risiko. Deswegen ist es wichtig, dass wir gute Leute haben. Die paramilitärische Gruppe ist die größte ihrer Art in Polen. Die über 3000 Rekruten sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Viele wollen später zur Armee. Für Kamila stehen erstmal Trockenübungen mit einer Kalaschnikow-Attrappe an. Also für mich ist das hier auch ein befriedigendes Gefühl. Nebenan am Schießstand wird scharf geschossen. Monika ist 17. Während ihre Klassenkameradinnen auf Partys gehen, übt sie lieber mit dem Karabiner. Ich bin in einer paramilitärischen Organisation, weil es wichtig ist für mich und auch für mein Volk. Auf diese Weise kann ich meinen Patriotismus und meine Heimatliebe leben. Für viele polnische Jugendliche sind Militär und Heimatliebe gerade ein richtiger Trend, erzählt Monika. Das Schießen für ihr Land muss sie noch etwas üben. Getroffen hat sie heute nichts. Gegen wen muss man sich ja eigentlich verteidigen? Da sind sich alle Jugendlichen einig. Also mir scheint es, dass Russland die größte Bedrohung ist für die ganze Welt. Kommandant Marek Matula, ein ehemaliger Deutschlehrer, teilt die Einschätzung seiner Rekruten. Wo der Feind steht, ist klar. Im Osten äh, wächst eine Gefahr. Das heißt, dass Russland und äh, wir wissen, was vor zwei Jahren in der Ukraine war. Dort haben wir den Krieg und die Militärgruppen und unsere Armee muss immer stark und möglichst stark sein. Polen hat, bis auf die Enklave Kaliningrad, nicht mal eine gemeinsame Grenze mit Russland. Die Angst vor einem Angriff sitzt dennoch tief. Umso dankbarer ist man hier über das Engagement der NATO in der Region. Jüngst durften die Paramilitärs sogar Seite an Seite mit NATO-Truppen an einer großen Militärübung teilnehmen das ist wirklich stolz. NATO ist äh, der, der beste Pakt in der Welt. Man sei bereit, gegen Russland zu kämpfen. Doch vor der Kamera will man lieber nicht so viel mit dem Säbel rasseln, legt die Waffen nieder und zeigt stolz seinen friedlichen Traditionstanz. Im Ernstfall können sie hier aber auch ganz anders.